Hello, Assalamualaikum guys Bersama saya Fazil dan hari ini kita akan bermain game Strike Combine Hey ya, guys, kenapa aku kering sangat nak main game ni? Apa game ni saya sudah lama dah main tengok ni ah, Memang dah lama kita aku main Okay, jom guys kita try main Cepat-cepat ni Aku tak suka, macam aku tak suka macam aku kan Nak nak terleceh tu boleh lah Tapi kalau Kalau dia nak buat untuk task kan boleh lah Tapi aku suka main game uh, player, team battle kan ha, Sebab apa Kalau aku gamer kan, of course lah Kalau pakai team battle So guys, go cool. Guys, scroll, scroll, scroll, scroll. Ah, cuma kali aku tak pakai mouse sangat. Sebab apa? Kau lah, aku memang tak pakai mouse. Aku memang tak pakai mouse. Sebab apa? Ini kan game shooter-shooter kan. Yang ah, orang tak pakai mouse. Dan mouse boleh untuk shoot-shoot lah. Untuk shoot-shoot, shoot-shoot. Ha, ah, eh, sebab, sebab, sebab terbaru-terbaru ke mah. To keep calm and be friendly. It just a game, guys. Kau tak boleh marah-marah. Sebab apa? It just a game. Rumah kau sudah lambat pula Tengok apakah dia Okay, eh, eh, sekolah, sekolah, sekolah, sekolah Best camp Tak, aku tak tahu Okay Guys eh. Okay guys, aku tak geta Okay, okay Mana mak? Sorot lah, aku tak ada bom Aku tak ada bom Aku cakap dah Oh, ah, ah Aku tak ada Aku tak ada bom kau nak memang aku atas ada bom. Oi. Wajar gila. Alamak. Ah. Uh. Kapal retom. Oh shit man. Teruk teruk teruk apa? Eh, tak payah dah. Okay. Kau main macam ni. gempa bumi kan kalau orang orang kita kita kenang kan oh, Allah oh, oh. orang pakai apa bodoh kuatnya alah aku tak jumpa seorang pakai hidung tak nampak aku oh satu satu lima level one kita eh, tak boleh kita kalah Allah Akbar Laju gila Oh guys Tengok Kita tanya kita dah memacut ada apa-apa Ada tim kita yang maybe je kuat kot Okay guys suara je macam taik sel. Sumpah suara macam lah. lah. Oh, oh, squadnya. Okay, suka. Tak ada okay, saya. Oh, kuat. Um, oish. Eh, tak perasan ke depan kan? Kau tak perasan jarak depan Kau nampak tengah shoot Aku main, aku nak try ya shooting shoot lah Shoot je lah Ya Oh, oh, ada virus Virus David 18 Hmm. Tak efek lagi guys Kenapa saya nak efek lagi Tapi dah lama di efek lah aku menang Kuek Alah, tengah kalah Aduh, kalah Pisang lah kepala Tiba jara nak tengah lepas guys Okay geng Kita sampai sini saja video kita balik ini, Dah aku korek equipment Macam mana aku nak main game ni kan Macam mana aku aku boleh bergerak dengan smooth, bergerak dengan senang. Aku dah aku ajar orang. Sabar eh. First, korang kena install game ni. install dekat dalam Microsoft. Microsoft. Uh, ni, ni, Modern Combat. Ni, korang install. Korang, lepas korang install tu, ah, lepas tu, okay, korang kena complete kan tutorial. Tutorial ni best ke ah. Lepas korang kena, kalau korang nak gerak ke depan, ke, ke belakang, korang kena pakai W, A, S dengan D. Lepas tu kalau korang tengah ke komputer tu dia, kau, kau tekan ke setting. Ni, aku nampak ni. Ke setting, kau tekan control. Ingat, sini semua aku dah set dah. Dan ni. Ha, dan cek nak lah. Okay. Move backward. Backward ni macam belakang. Okay. Contoh tu. Okay, macam kan Macam pick up uh, ni okay. Korang boleh pakai je mana mana kan Kau rasa kalau korang nak ambil Nak letak um, Satu ha. ha, Tengok ha, Automatic kalau kau nak pick up Korang kena ambil warna ni ya Okay Filthy mat ha, Gitu lah mouse ni Kita okay, jangan eh Mufarad oh, right mountbatten iron side ha, begitulah lepas tu lah memang kan sini orang boleh dapat ikan dapat ni orang boleh juga kalau tukar air ammo ke ha, macam ni weapon pack ni apa ni yang berhulang ni ni bubuh berhulang ni ha, itu, itu sini orang nak dapat kan Ah, demi kau aku akan belanja untuk orang uh, Bukan aku belanja lah macam Aku akan buka untuk korang Okay ini aku dah buka lah Ini blueprint ni untuk korang accept lah Okay ni apa ni Cooler okay, ni cooler ni apa ni Blueprint for cube Okay guys uh, Emma ni open pack Okay open lah pack Kalau kalian bagi free Okay guys Oh Uish, kuat Allah Akbar Santa Claus. Kuat Allah Akbar. Tak, tak expect lah dapat ni. Emma, jit kong kau tak dapat pistol. Ha, ar Emma, em a Armo. Tata Harbo, Wata Kongsi, Landing Tanjung. Suit ni, nampak ni. apa ni. Nampak kena ada baju Dah tak ada baju, tak boleh pakai lah Oh, kena ada blueprint Kau kena ada blueprint tau Kau kalau tak, kau tak dapat lah benda ni Dapat ni medal Haa, ah, boleh, boleh clam Complete Dia suruh aku buat apa? Okay, sign Haa, gitu lah, custom Abang jago. Brightness. Sorry, abang jago. Ampun bang jago. Go, go, go. Go, go, go, go, go, go. Uh, ah, okay, guys. Bye.